Esa es la actitud. <laughs> Siempre me ha gustado el ímpetu de los jóvenes. Pues que comience el show. <laughs> La música es el arte de combinar los sonidos en el tiempo. A través del baile quedan expuestas todas las emociones humanas. La alegría, el orgullo, la euforia, los miedos. Las reglas son sencillas. Solo deben ser capaces de pisar justo a tiempo sobre el panel que se ilumina bajo sus pies. Pero tengan presente que cada movimiento debe ser guiado por el ritmo las frecuencias y los compases que sugieren la melodía. Muy clara la explicación, transparente como el agua. Cada vez lo entiendo menos. Procuren no fallar, chicos, porque los errores en el dance motor se pagan caros. Espera, aún no entendemos bien las reglas. Comenzamos.